nini akokopema na kimia te yaya bokokoma ntina niveau te leader américain non leader américain malembe malembe okoti na mibali misato mobimba nga navandi paa boye na telefone na nga nazomona manike ndenge azovibre ndenge azo kodeshene kaka pamba tokovani tosaka Tobenga ba mvuluzi ya mboka oyo. Totia ba vie na biso en jeu. Si ya mensonge moko akokufa. Yo tia esprit ya patron na. Jure na kombo na ye ke eh, nga na ane Congo so likambo esalamaka te na tie ya nja okatana. Okutisa yango te. Cindy na Fally non bamonana ata boye non bamonana bamonana bamonana basolola oui oui bayemba mpe kolala te te lokuta malike bientôt 50 ans pardon bientôt 50 ans malika liboma te juste aza liboma te Ah, juste atikala mutakala te mm -hmm. aza juste mm -hmm. manike nazo komele message tika makambo oyo ya kofinga ka alobi akomema sindi ti na suka na baaudio tu na nango tu masindi ti na suka sindi asaleli manike yo ozokanisa mpendaki oza nani est ce que tu as les épaules ya koassume tout ce que tu racontes sur le net okoka koassume okoka ko assumer ba répercussions ya tout ce que tu racontes et puis nga pona obakisa plainte pardon ah nayoki te lobi oyoki nga te mm. mais nga mpe na baimage ya kala biso te tobomba eza mpe mwana eh, rene na ordinateur nga na kofi toboma babi aboma vie ya prince abomi vie ya prince politaire oya te Ndoki ya presse manike emonani. Batu balo loba njora njora njora nga batu te. Ndoki ya presse manike. Eh, nani bavari tambo bavai na ba ayo bavandi batangaka kombo album na biso eza fo album hmm. na frère na biso mosusu alexi wechi oyo héritier aportaki ye mpe bakozwa ye ah. pardon ye pe bakozwa ye héritier tika kozala na ye héritier moni nga hmm. na bien manike oyo akosala mbalo hmm. oyo afinga oyo liboso oyo oloba wana eza moke bwakisa motu moko asalaka nde baanalyse toyeba mpe place obimela biso te toyeba yo mpe te parce que ozalaka mwasi ya Vieux na biso Babia Shokoro asala musala na quartier latin. Mm. Oui, ya lelo koma ko manipuler bato, koma ko finga la star internationale Cindy Lekera na Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise oyo oh, biso tobetaka sete chaque jour ki azalaka patron ya misie ebele. Manike, fais gaffe. D'abord yo na kati ya corporation na biso oya koluka nini? Mm. Na kati ya corporation na biso mm. oya koluka nini? Mm. En tout cas, bien bandeli lisusu parce que internet eza ya koyinda tout le monde veut déborder quand je dis tout le monde veut déborder ça veut dire tout le monde veut s'en charger maintenant à Koffi Olomide pourquoi bolinga plus qu'on s'en charger na Koffi Olomide na Cindy Leker la star internationale heure moko tozongaka bato parce que Makambo eza koleka na internet oyo biso ba journaliste oyo tosalaka mosala bien on peut jamais accepter motu moko asalaka nde baanalyse toyeba mpe place obimela biso te toyeba yo mpe te parce que ozalaka mwasi ya vie na biso babi ya shokoro asala mosala na quartier latin oya mm. lelo koma komanipule bato oma kofinga na star international sindi lekera na kofi olomide le patron de la musique congolais oyo biso tobetaka sete chaque jour ke azalaka patron na misi ebele Manike fait gaffe na bandeli sous Manike fait gaffe parce que biso ba chroniqueur oyo tolingaka ba artiste oyo basalaka misala bien tosa charge na yo je dis encore une fois manike keba je reçois pour vous leader américain kisindjora oyo oyo abengi nga show parce que il faut aloba ana makambo akoloba tokosala makambo tout mais tokokota na bapersonnalité ya bato te Manike toi tu as connu la star internationale Cindy Leker wapi est-ce que Cindy Leker ayebi yo amona yo est-ce que est-ce que Cindy Leker amona yo ata bokabola vert toi peso quelque chose toi pesa quelque chose mais pourquoi koluka ko salir sœur na biso Cindy Leker oyo aza star aleki ba miss ebele na koyemba Mais yo mo mutu moko boye okomoluko olata sere na biso sindi le cœur biso bato tosala mosala mpe tokotolere yango te manike de john manike nga so na bino sa charge na yo en tout cas oza na place omema kutu ngai te d'abord yo na kati ya corporation na biso oya koluka nini hmm. na kati ya corporation na biso hmm. oya koluka nini hmm. en tout cas na bandeli lisusu manike fait gaffe parce que so osali gaffe te mm. biso bato tosalaka mosala bien na niveau internet osa charge na yo e ngai nalobi manike moi ibrahim abdi nasa charge na yo pour que otika nkombo ya kofi olomide na sere na biso sindi le cœur la star internationale avant de commencer cette émission parce que nana leader américain Ya Aline Mwimba depuis Paris oza kotala nga Docteur Jackson Lubanga bon séjour l'honorable Gaëtan Kodia Augustin ya Nzambe naza kobosana te Freddy Benjamin Dadi Baza boza ebele boza kotala biso Bibiche mama na Elief Raissa Winga Johanna Matete na bosani lisu te vela ngai Bruno Lubika mbongo ya propre mbongo ya propre leader américain ye wana tout à l'heure wana ya bruno okosolola ekosala bien bienvenu nzimak gladys lutete rachel kadwa poutine boza ebele petit na nga jordi petit na nga chuli boza ebele leader américain bonjour nayebi koza moins nerve oza vraiment énervé Na preferaki na zwa yo pe oza vraiment enerve mais un mot d'abord par rapport à tout ce qui se passe na nzela ya media en ligne surtout belle sœur na yo na ba propos na ye continue toujours parce que récemment tosala émission to pensaki peut-être akotya na se mais Est ce que l'artiste Fally Ipupa oyo aza kotala mpe biso est ce que kosepela na ba propos ye aza koloba wana leader américain nayebi te En tout cas, merci. Euh, bonjour, euh, Abdi euh, Ibrahim. Euh, mon ami, na là au fort yo ebi. Ouais, okay. Tala na bengi ba tutu te na bengi yo parce que yo na mona ozalaka net. Ozalaka Mutu moko oyebaka valeur ya artiste et musicien po musala na yo Abdi Ibrahim sans musicien osala musala oyo te donc biso pe esengaka tozala na bino yo sikoyo na mona mutu esaka yango na bengi yo ngambo na ya na manike na internet na 2014 Ok. Na na internet tango tozui sango ya Babi akufi jour Kora babe ewuti Angola ekomi na Ngaliema totemeli ne pembeni Junior asepa ba masumu de Brende wa theatre aye kotuna nga question mani kala ye pembeni na nga ayo na kutu koloba te inga na makambo na te inga na kokana koloba te njora eyo mo makambo na bino nga bite loba yo na babe ape bobota loba ta mo moko yango aloba wana Na ndenge Ken akotya ye na buzoba oyo. Nga na ye manicke 1999 na vanda boye na ndaku na nga ya baby ayela nga ye alobi aza zemi ya yaya. Olandi nga ye? Nazo lando très bien. Alobi aza zemi ya yaya. Baby abi ngai na yebi na nga te bino ba charge ba tata mwasi yango wana. Tozela mwana botama awangani zemi. ba grande sœur ba tutu ba wanga na bango zeli mhm. ba tala genre mani ki ba bien na ye ah hmm, oh bon ça va bien ba wanga ne zeli azwa mani ke na zemi ti kilo aloba ngo ba mission tout bolanda na ne mani ka bota asundela nga mwana nga ne mama ya prince lelo bazumba ngo na foto ko babo yanga na lia Tout le monde le sait. Et ça là, nga passe ti lelo. Nazo obli, les obligatoires font l'alia. Ah, ti lelo nga pe passe. Donc oui, non ka passe. Ah, mais balo ba moi la zara suya te, noto ka passe. Te, pour mes atis. Te, non ka passe. Tala ya tobo ko la bana polo bo sepela. Hmm. Na longo la presse signé, c'est rona papa c'est zara te. C'est rona linge c'est zara te. Hmm. C'est rona couche, nga na soma couche na simba nie. Eh, tanga kolia sali mbonga liboso photo lia. eza mbongo moke te mhm. eh, azalaki mbongo moke te mbongo biso toya bato te fami na so tilo toya na kanda mhm. akanga mwana apimela biso mbongo eza normal toya na mama na misa tolia ata 1 dollar te bagrande sœur bagrand frère tolala butu butu kozonga ba 3 ans na voda pourtant tu as joué aussi la promotion la promotion tolia mbongo te abisa prince apesa biso te nga nazwa te nasepela te o prince ye pa réfléchissant ah. mwa bien asalaki asala ngo mpe te Or. Eloko nayeba ye yango wana. Mais lelo ekoma ya kofinga bato makasi boye na internet yaya trop c'est trop mundela ba chaque chose à son temps omoni kofi olomide mhm. aza na parent respect ezala apa badidiston epa manike aza grand frère manike bientôt 50 ans pardon bientôt 50 ans Oh. Manike aboti bana 4. Awa mukolo no. Manike bientôt 50 ans mukolo na nga. Aboti ah. bana 4. Ya liboso Jonathan. Aboti na 14 ans. Aloba makamba papa na Jonathan te. Mm -hmm. Akufa. Akufa. Ya mibale prince na ana wana bana ya na nga. Ya misato policier. Babota mwana moko suka tom. Policier. Abetaka ete mais akangama na kombo ya na nga apema na ye na kimia. Mm -hmm. makambo eleki boye oyo eleki makambo eleki prince akendaki epa kofi kofi aboyi na ye koyamba epa abengaki ye te abike na bobo makambo oyo kofi ya mokolo ti ekoma so bakangama ye foto ekoma so na internet eh, mm. ekoma boye via évité moto aluki makambo oyo nyonso prince prince ye moko ye moko prince Nakendeki na landisi Japonais pa Koffi Koffi abengani nga eza kaka tanti mutu atie Koffi abengana nga nga nayebisa Koffi lopango ya Koffi nga nayebisa Koffi abengana prince mm. est ce que Koffi amonaka normal mama nazo bemission banda Koffi nga asimbi na Koffi na nga Sinzi pourquoi parce que Sinzi na makambo wana aza te eh. yaya basili mpe bana bafamille na bango hmm. abandi kofinga sini leo te baimage eza s'il y a des preuves babanda kozwa ye bandaka afingaka famille asini mpe kabanazisaka afingaka kaka pamba mani kaka liboma te ya juste aza liboma te Ah, juste tika ya mutakala te mhm. aza juste mhm. nga nakoni nga yo tina osala bapoi na nga naosala baregime na nga mhm. na ndenge na nga marika ke panza nga sango bamaladi moko ekosela nga balokuta lokuta na télévision ye azalaka na nga ye mona nga nga docteur abi okokita na bashoi te fo nakita nazali na 144 ifo nakita okokita monene ya mabe neti mikoyo na otambola na moka nzoto kitoko namona zoba na pema Ok, Sonoke. Sonoke, même na poto. Mm. Pema. Yaya. Manike nazo komele message. Tika makambo oyo ya kofinga ka. Alobi akomema Cindy tina suka. Na ba audio tout na nango tout. Ma Cindy tina suka. Sina salini. ana problème na sinzi salite ya mwasi boye kaka pamba yeah, ata yo moko omoni kosolo mide atalaka kaka mwasi ya exmisie na ye babia mm -hmm. ata alobi nde mabe aza mpe parent aboma atiaka na se mais yaya chaque chose à son temps epuis nga mpo na obakisa plainte Pardon? Ah? Non, qui te lobi? Ok, nga te. Mm. Mais nga pena ba image ya kala, biso tout bomba, eza pa mwana eh, René na ordinateur. Nga na kofi to boma babi. Faut prouver moi alors. Eh, nga na kofi to boma babi. On doit prouver ça. Naza na ba audio. Mm, faut prouver moi. Obito obi kosamba ekomani na congo na parke oya bakasude faut avoir de preuve ekoma bamagistrat tout bakoma ba bluetooth okay. na ba tv mm. batieloka cwa mm. yango wana sambati ina azoloba ovwa na nga preuve ni kisi nzoka na kofi baboma okoma kaka nga na kofi toboma babia ah. personam bolelisa bolelisa vi na nga nzora bozolelisa vi nzora ye nanga bana esala nini kopema na kimia te yaya bokokoma ntina niveau te leader américain Non, l'idée ya meke malembe malembe. Oboti na solo makambo. Oboti na mibali misato mobimba. Oboti na mibali misato. Papa na Jonathan azala kufa. Papa na wa suka bana na suka azali. Ya na ko pema na kimia te. Kaka po aboti so prince na Anna. Eri mo sala nga pasi. Aboma vie prince, abomi vie prince politera oyate. Ndoki ya presse manike emonani. Batu balo loba njora njora njora nga batu te. Ndoki ya prince manike. Mm. Persona mon vieux babia ndonga sokoro oyelaka nga ye pona nini yaya. Eh, oyelaka nga ye pona nini na vie. Navandaka boye na moi makasi ya bimeli nga na mwa mwasi wana yebi na nga ye te. Oteli mwasi mo bobi eh au niveau ya babia te olikamni. Mm, mm, mm. ya babi apena au nom de dieu mpona kosela na mpasi mm. ma nicola nanga ayebi mokolo babi atika kome ya biloko wana tokotanga komba yaya te mm. tofai na salon na ngai bi ngai yo te nalingaka yo na kuichi oyebi seriva mela biloko oyebi mamloso ibrahim abdi oyebi babi atala babi te nalingaka yo na kuichi oyo aniva mwasi na ngai te bakutanaka na nganda na nganda eh. na ngwaka abdi nalingaka yo mingi nabengi yo mpo motuna esalaka nabengi bajournaliste tout te nabengi yo mpo motu wana esalaka abdi oyo likambo nini oyo balinganaka babi ayebisa ye na salon toyota mpe lisolo yango mhm. sokoro ayebisa ye na salon mhm. na nga mpo yalanga lingaka desanime trop aye na ntongo ya babi alamuka ekota desa mpo babi etevene desanime mhm. eh, abi te ezalaka na kwiti na ngwaka yo ya niveau na ngai te olandi ngai likambo nini mpo babota prince mibali tobota bango tangaka bango te okangamala nkombo ya na biso akufa mpe mana kimia ye azalaka su na yo te ye azalaka na lima motu to ayebi hmm. baboti bana mibale yo oyebi liwa yaya na nga babia okangamaka na makambo oyo babia atikela yo oyeba secret Oh, na, na, na, aza na ba audio. Secret nini? Badi alobaka na ye, naza nango. Mais alakisa pe ba secret ngo soit disant. Nga na Kofi to boma badi. Ah, liwa badi ya nako beta ngo lelo te depuis 2014. Te leader oui. américain, mais est-ce qu'il y a une preuve que bino na Kofi bo boma badi? Mutu nyoso na Angola yebi. Ba vela nga Mandela Weston ba yebi. Vela biso problème Kenzi. Batutu ba yebi. Ayebi makambo. Liwa ya grand frère na nga. Alima kaka moto ayeba yango. Po ya nanga kota mobimba abima ebembe. Na docteur Egide Boto. Tango baye na babe abima boyeli nga deja ebembe alima bosali ye nini. Ya lata nga na Kofi. Ya manike trop c'est trop. Toko bana au tribunal. Est-ce que le grand Mopao il est au courant de ça? Ayebi nionso. osenga na kofi olomide nini nazosenga na kofi olomide discipline ekota na bajournaliste nyonso biso tozosala promotion ya legende mambuta likasu bacontredit biso yaya kofi afuti grand lar na bastudio mhm. producteur wana apesi ye mama na lar B'emission bayela biso Vesa Churisi tosololi hein Abi Antshoura oa ya na nga natiki natiki nini eloko yango nini emission basala kombo analyse atiki analyse Vesa alobi atiki Vesa toso na ye Vesa toso na ye Vesa alobi ememeli ye ba problème ebele ezalaki ke so moto a echoue balobeli moto wana bavandeli analyse Vincent Batiki. Biso to sala promotion marketing ba Vadi Tambwe ba bomaka album na biso album legend. Legend. Mm. Album legend. Ya ya ngaso aleki na TV na oloba neti nga. Mm. Nabi kofi a travaillaka. Mm. Ya batu loba ko engwenya. ya moto abeti album koleka kofi olomide aza te balobaka bongo mhm. ya teke bootanga kombo ngala ngala kotanga baalbum te nga atangaka te ngalaka mhm. kaka nde toza boye biso moko te po kofi aza comparable mhm. nga na echoua te kofi aka echoue album ebino même pas deux mois Jamais. le 25 lelo le 25 lelo deux mois lelo deux mois lelo hmm. et même na novembre novembre décembre janvier deux mois deux mois lelo eza nanu epuis sik makambo elamuki sikoyo eh, biso moto wana marketing hmm. bamoto likasu bawasa ya so bafaux promotion eza koboma biso nga so naye ke nga ayaka nalobaka nakotanga koma album ya jb te neti oza boye jb asali eh, fo album hmm. exemple napesa exemple bato ya bcbg napesa exemple napesa Obina filet album na na kombo na ngo ngoto eza faux album eh, album ya moto oyo nde oyo nde formule oyo nde motu eleki oyo nakoloba bongo te balobaka bongo te mhm. nazobomela sibe marketing na ye nakoke prison bambuta likasu bayebi te ke makambo echange na 2023 mhm. bakeba bato balamusi bato babi kofi kaka kotikaka mpe leki mhm. yaya me bavoka kofi baliaka mbongo ya kofi par mois ya pamba pardon ye mpe bakozwa ye makama echange ete oh. yo kutu oza no te yo kutu oza no mwana malamu ofinga toloba no normal kelanga no normal parole savol esila ekoma video na audio groupe wana nini groupe wana tufo bakanga bango biso tu bajoance foto e biso tu bamusicien foto telema mhm. jibe mpiana weraso bango baza mpona kritike kofi jibe batutu otelema eh, groupe wana basala basalela biso sikoyo eza mofo sikoyo totelema bazalaka makasi na banalyse kaka biso tozwaka bavideo mm. sana kasi adimisa ndenge kozwaka bavideo leka mm. kufi mm. kozwaka bavideo kozwaka bavideo est ce oza sûr que manike de john sera arrêté par rapport à ses propos là eza première question poto enchaîner tozwa tozwa deuxième vidéo ya Cindy le naza sur tozwa mutuale naza sur pesa pe impression na yo naza sur ngam na pesa ba kombo nyo soto pardon ituni me manike de Dieu mamtuka na pesa ki vous avez aussi des preuves parce que batu ba loba manike atindelo ba voice yango wana makambo wana ya somo ya somo yango atindeli ngai eh, bavoice otoko mokili koma osamba na voice mais j'aurais besoin de voice wana mm. parce que bato baotala mm. biso faut bacomprendre eh. source ya lisolo mm. euh, leader américain Olandi Cindy le cœur? nalanda ti sindi alobaka sindi asa finga motu sindi asa asala émission banda mwana bato aya na ye ya motu motu nyonso aza na vie na ye baparcour ne place awuta yo ndenge oza ndenge okolela nga mpe aza ndenge nakolela ye motu ale mpe ndenge akolela yawa abana bana kala mwana masina moko boyaya yo asangana commune wana bana banzili wana ba sœur na biso ba banzili ba madi oyo basala ba mama na ba alimentation na ba na ba zandwa est-ce que bongo est-ce que eza pena que voilà est-ce que eza non ya koloba nde c'est bon loba mwa makasi hmm. est-ce que commune nde moto esalaka moto azala célèbre to milieu esalaka moto azala célèbre talaka niveau ya diama ebimaka na mabele mhm. talaka niveau ya diama soki ebimaka na mabele comprendre mabele so tozwi yango potopoto mwa salite mais ebimisa richesse moko Mais Mutuale, Mutuale, nana posa, au pesa pema impression par rapport à Mani ah, non, John. Trop. Par rapport à ba propos na ye, ndenge on s'attaquer mingi mingi la star internationale Cindy Lekela. Nga na vandi pa bona téléphone na nga. nazomona manike ndenge azovibre ndenge azo se déchaîner kodéchaîner mm. kaka pamba sindi ovanda na ye te mwana bato trop se to alembi ofingeleki to prouva nde tosaka tobenga bamvuluzi ya mboka oyo totya bavi na biso ange si ya mensonge moko akokufa kowanga na sebo c'est bon mais si ya mensonge totya bakoko na biso ange yayaya eh, wana nkongo ti wana nkongo totya bakoko na biso ange totye esprit ange nasala lisusu live boteka bozwa mwana nga te oyo anga bosimba te nga bozwa nga te omoni ntango na motu eh, omoni omoni mouchoir wana esengaki mwana mwasi oyo akozwa mouchoir wana efa kota mabele sikoyo nga ti lelo naza 30 ans oyebi motu so okoki spirituellement te charnellement okoki toyebi nasengi na nzambe merci merci seigneur jo nani babengaki nani est ce que fali pupa abima na sinzi le cœur te nayi nayeba kaka nayeba kaka parce que ngai natali yango epa la star internationale bapropos ya manike de john azolobake non fali pupa e eh, nazolonsa appel moko meme ata l'artiste fali oyo akotala biso meme ata entourage ya fali oyo ekotala émission oyo manike so asalaka na f victime Est ce que ba propos manike a tenir ya koloba l'artiste Fally Ipupa bimina abima na Cindy le Caire. Est ce que contrôler d'abord ba paroles wana lobaki? Je pense que bureau ya F victime pour bo revoir ba propos wana parce que makambo wana eza makambo na bino parce que bato na minute bayebi ke F victime nde ezotinda manike de John asala ba folie aza kosala wana kofingaka euh, Dabolo King kofinga Cindy le Caire kofinga entourage ya Koffi Olomide c'est pas bon. donc euh, ndeko na biso edi badiata na biro mobima ya victime bomeka mpe kotala ka wana si faut bopesa ata basanction ke ndeko na biso wana manike de john koko wana lekanaka susu na tele te e mpo alobelaka mambo e victime moi je pense que il faut bosala yango parce que sinon na minute oyo toyebi kaka eza e victime nde eza kotinda manike de john asala makambo wana en tout cas esala mabe leader américain nga na na mila misiki abima abima na fali pupa nga na na sinzi le cœur pour la réponds moi on a zo ça yote nga na na mila misiki hmm. na omeli pe lelo te na mwana quartier latin hmm. na yebi ndenge na yebi ba secret belé pe eza ba vie privée bato nakoloba yango te nayebi nde bato balalanaka nde bamisia balinganaka nde basalaka boye hmm. namonamona mpe te nakoki mpe koloba nga moko mpe balinganga mpe miso bamisa miso bakufa na bango mpe hmm. eleka nango mpe oyo bayango eza bavi priva bato sindi na fali non bamonana ata boye non bamonana bamonana bamonana basolola oui oui bayemba mpe kolala te te lokuta ata ah. mokolo moko nzambe atalanga ata mokolo moko ata mokolo mokoaloba yango na parket ye moto ayebi te ye moto ayebi te ye moto ayebi omoni monoko oyo mama abisa bisanga lolemo mhm. mosunyo ya moke etinda koyo nango na mpasi na bilobela ye moto ayebi te bato baotala biso baretenirplante na nga eza ve moto alazwa mon parole zama parole tikelaka micro wana tikaka micro wana ve moto ala koloba ne bien moto ale petit réaction par rapport à manique de john oyo azosatake mingi na dobolo king et puis na la sere na biso sindi le caire oyo asalaka mosala toujours kitoko en fait nga na orépondre euh, na ndenge tozalaka ki bato mhm. eza na premièrement mpona kodestabilise foyer moko te botombola foyer moko na sens que okokoya toloba ke fali abimaka na cindy carrement moni zuwa na mitema bolingo ezalaka na date te okay. ezalaka na mokolo te mwasi na okobeta yo lisusu mobali mwa abima na ekaloki okete mhm. place mpe nana avandi yo ndimi esepelisi ye esepelisi ye te tu vois mm. donc moi sikoyo place mpena naomonaka batindi ye to ndire eza kaka bilobela na ye bon soki eza mpe bilobela mm. fo toyebaka place nini tokotya point place nini mais soki eza bilobela est ce que même entourage ya fali epopa bakoaccepte bilobaloba oyo alobi ekobima te ke victime tozotinda ye to te bon ozoloba eske ah toza mpe kaka na eske voilà non tomoni mpe f victime ebima te e réagir na part na bango toza kaka biso nyonso na ba eske biso mpe toloba na ba eske na biso donc pour moi vraiment ngai namoni yango eza malamu te mhm. omoni sindi alobaka na bato tu tomona na bareseau sociaux mhm, bato mhm. bakoma ah na moto alobaka te alobina moto alobaka alelisi bapone tambwe babili mikobi baleli na ba ve febol market ya bina bibisi mai musu soki alobi soki totia so bato bayokaka yo olobaka il faut tala kote nini mpo okoki kolobela moto omoni balobaka a cause ya kozala mabe mabe mabe oya ozala mabe na moto oyo batiaka na destin ya bomoi no ifa mbome yo ebembe no oya opola pamba mhm. oye kofinga na moto oyo kutu okoki kofinga te tu vois soki azalaka malamu nde alobaka azala malamu mhm. eye kotombe na sindi siko bato bena baloki ba video moso osindi aloba na eloko eloko to boye koleki na tele oloba na moto aza stérile franchement ah. na trouvant vraiment eza ah. tant que femme en tout cas nga vraiment ah. na ba propos na ye nga na sepeli te osenga na réaction sindi lekerasa nini la star international naza na eloko osenga te ya tudi déjà alobi boye ye akomi ombre ya manike Ok akomi elilingi ya manike au poursuivre ye ti na suka ya vie na ye ti na suka ya vie alobi nioso nga na ni leader américain to ke na biso na rochite déjà parce que toi na moi toi na posa to zwa kaka l'essentiel eza pasi euh, eza mawa batu tu internet bolimbisa nga hmm. nde na mema manike na internet batu tu bolimbisa nga bolimbisa nga vraiment po foti ezongi ninga yo moto oyela biso ye bapasasi mokendi tovanda na biso internet ezalaka bien Yo mutu oyela biso ye ba lili muswamba yo mutu oyela biso ye donc oh, la, la famille ya kofi balembi mm -hmm. manike aza mpe ayani mpe maladi te mm -hmm. ayani mpe normal mm -hmm. aosamba normal mpo alobaka na internet agangaka aosamba normal mm -hmm. aomona makambo na ye donc eh, en tout cas famille ya manike babengi nga babi njora bosala omomoni bosala famille na ye ozalaka na bango en contact eh, jusqu'aujourd'hui babenga oh. babi njora babi kutu balemba so, so bafamille ne ba asalekama mabe bagrande sœur na ye bamare na ye bagrand frère ne bayebisi ye agazaka bango hmm. babiso domineka manike kuma eh, bolomba kuna eh, vi na biso internet ezalaka kaka boye vi na biso internet ezalaka kaka boye ebomwani moko oloba nini prince asololi na vivian koi Maman moko abebisa vie na nga nayoka nde azoloba wana maman abebisa vie na ye maman azofingela nga lelo bato na tv maman na bango lelo Mm. abomi vie ya prince hein? si si prince producteur oya te prince mise moto osala ne featuring prince mise moto akozwa te na voyage ekoma eh, eh, meme mwana nga mpo mwana nga kefula ye te alingi Abandi azongisa kofula. mpe héritier nayokaki jour wana obayanga azongisa mpe epuis héritier soit héritier wata héritier wata Na opesa yo conseil ne kima nga chance heritier manike manike abenga tozalaka na heritier apesa nga ba 500 ba 300 héritier tika manike oh. héritier tika kozala na ye héritier moni nga mm. na bien manike oyo akosala mbalo oyo afinga oyo liboso oyo olobana eza muke bwakisa ye a mutu aza so na mutu te manike fo azala na musicien moko te oyo azalaka na ye oyo asaka boye oyo asaka boye azala na yo te nalina ye belo momapretre lokola kofi olomide esindi leker abangi bango te hmm, bongo yo héritier oza na carrière na okende no bien des albums okende no bien hmm. pourkoi ozala na moto ya bongo pembeni na yo Pourquoi kozala na mutu ya bongo pembeni nayo? En tout cas batu nioso bozalaka epa wata manike azalaka sur te po mikolo eleka koffi abengi nga djora manike abengi nga azobela fe na pese mbongo pardon koffi abenga nga mikolo eleka mikolo eleki ane ba ne oco eleka koffi akotelenga voyager Ah, manike kofi oluko te nazo epasa mwana jonathan eh, nakomela efe nobela mwa 300 na bakini ya mwa 300 oh. hmm. bokenda na prince epa kofi boza mama na boza mbongo ya bien kabila prince bilamba azala na mwana bien bosola na vie aza problème ya manike te mais kofinga kofi ya ndenge wana nana baaudio nga na kofi parke ekoma audio Maman changer. Est-ce que c'est vrai que na Kofi pe boza à la base liwa ya mort ya ngana na ba audio akasi na pesa ba audio surtout na na parquet. Aya ko loba na biso ngos. Na lembi ngapa na lembi. Wa sir pe ko. Ngapa na lembi. Ba ko ko loba ngaka ka bobo ma ba bien na Kofi. Na ko bozo ba message na. Na ba message na ba commentaire na mona mona yango pe. Ah to boma ba bien na Kofi. Boma ba bien na vina biso Kofi. Na Kofi to boma ba bien. Soit niveau. Ekozala bien ya na omba kilombo ekozala bien daddy lusamba ekozala bien biso tu abu lusamba garçon de sas na lion bana genève tozala wana merci beaucoup ok sinjora euh, pour manike toka pona pour, euh, pour manike nasi nalobi chaque chose ah, en son temps mm -hmm. pour ete ya ba bato analyse bato analyse omoi sikoyo Buzoba manike alobi so tosilisi yango tokoti analyse ya biso tokosaka marketing te kofi ale ba million ya bato ya, ya, ya, ya album les gens mpo politere aza ali bino bosalelaka biso analyse eh. oh, oh, oh, oh, oh. oh. okoma ti eza koboma oyebi keni piana bamarketing asala fere mabe edimina mpe fere ayebi fasa mabe asali boye fo akosaka lokuta ozokoba eza bien bino ba balobi bato bayokaka bino mhm. anene ah, azoloba bo yango so tosisi manike tokoti bato ya banalyse voilà mbuta likasu bandeko bosalaka baanalyse wana ah. bose préparer parce que d'ici peu de temps boza na justice bo répondre na bainvitation na biso mpe eh, motu ale botanga bakombo balibom na biso bozobona biso balibala voilà Hein? Ba femmes eza wana, ba chibolaises eza wana, ba chibolaises. Depuis ça c'est ba faux ba chansons. Non, vraiment eh, na bité. Mbembe eza wana ba générique à suko, vraiment eh. générique générique ni le mbembe. Non, générique ni le mbembe. Yebisanga mbembe vraiment. Eh. Non, donc tous amis à ma bête, tous on a nzela. esala bien mpe mutuale nayebi te soko mutuale pesa mwa dédicace na bana poto baotala yo c'est vrai que basoirée mpe eza libanda mboka vraiment nayebi te koya keta jeune vraiment mhm. toza na soirée na genève wana eza moko mhm. biso tokofetela yango awa awa na kin tobeta yango eleka kuna na biso tolekela yango totala yango na direct eh, nabosanaki eh. boutique soleil eh. tropical à iverdon chez mama bibiane ah. ye pa kozala Daddy Lisamba pe akozala. Ah, akozala. Vie na nga Rai Bazengana pe akozala. Aïe. Merci beaucoup. Merci. Papa nga Ibra vraiment oyebi na linga ko mingi pas trop de parler vraiment émission na isala nga bien. Merci. Euh, moni tolekaka na télé yango ematisaka biso ekitisaka biso ngai nayebi ngai ntango na bandi mama miziki nayebaki mosala ke journaliste ezaka batombola baartiste lelo ekoma bakitiselaka biso baartiste ok na kala soki otali Ça dit ce sont mes propos. soki omoni ke okofunda nga na tribunal moi je t'envoie kende ofunda nga parce que tu fumes de la drogue manike de john soki ozocontinue kosalir bakombo ya bamesene ya mboka na biso baicone ya mboka na biso lokola kofi olomide biso baibrahim tokotika mpe yo te tokosacharge na yo yo soki oye biso tobimi partout okoya biso tobanda kobima parce que tokobomba lisusu tokosala lisusu hypocrisie te na Cindy le cœur to sa charger na on a Koffi Olomide to sa charger na yo to ba to lobaka ta embane bien eh. mais pourquoi ko luka ko eh. s'attaquer na asala yo nini est-ce que yebi même ata mwana no asuka ayebi ete aza mpe na mposa koyeba vie na yo te en tout cas bongisa comportement na yo osala bien ya aline mwimba depuis paris arnold le réalisateur